Forró de dois amigos. forró de dois amigos, é forró bem temperado, é forró de rei do gado, dá no pé, dá no gogó, é lá e cá, é cá, é um chambegue, é um balanço, é um desejo, num balanço do dançar, é lá e cá, é cá, é um chambegue, é um balanço, é um desejo, num balanço do dançar. Eu vou, eu vou, não dá mais pra esperar, vou buscar o meu amor, num sertão do Ceará. Eu vou, eu vou, não dá mais pra demorar, vou buscar o meu amor. Oh, que saudade da neguinha, bonitinho, fogozinha, foi embora e me deixou e eu fiquei na solidão. Ela é cá, é cá, ela é um chamega, é um balanço, é um desejo, um balanço do dançar. Ela é cá, é cá, ela é um chamega, é um balanço, é um desejo, um balanço do dançar. que festa boa, minha gente! Eita, viva São João! Eita! Viva!